Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de l'épisode survie. Donc, on va commencer tout simplement par se mettre le stuff full P2 que j'ai. Voilà. Ça va être, euh, ça va être un, un petit épisode où on va se... Ah oui, j'ai plus de bois pour les corps. Donc, on va se préparer. à aller dans le Nether, Et oui. Voilà un mois que je joue en off pour pouvoir euh, essayer de revenir à peu près où, où j'en étais. Et je peux vous dire que c'est du boulot. j'avais pas envie de J'avais pas envie de revenir et de tout recommencer, donc euh, vous avez vu sur l'épisode 0 que j'avais fait pas mal. Vous avez vu que sur l'épisode 0 j'avais fait euh, pas mal de choses. Et là on voit l'épisode 1, donc tout le travail que j'ai fait pour pouvoir aller euh, <clears throat> dans le Nether. Donc j'espère que ça va vous faire en espérant que euh, on trouve une forteresse assez rapidement. Donc vous pouvez voir un peu les sous-sols. En fait. on va attaquer le petit problème des blocs parce que il va me falloir des blocs pour pouvoir euh... pas beaucoup donc on va en prendre quelques-uns voilà je pense que le stack de pierre devrait suffire on voilà allez les amis on va go de nether Donc je viens d'avoir l'objectif. Alors si ça veut bien, voilà, on va attendre patiemment. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire pendant ce euh, Chargement du terrain. J'espère euh, pas être trop trop enfermé Alors si ça veut bien se dépêcher, ça serait pas mal puisque c'est la première fois que j'ai dans le Nether. Alors, oui, ça y est. Allez euh, mon objectif sur cette vidéo, ça serait d'essayer de trouver une forteresse. sauvage. On a déjà de la glowstone. Ça veut pas. Bon. On va va torcher là où on est. Voilà. Alors c'est pas pour faire des l'éclairage, c'est du repérage. Après le quartz, on s'en un petit peu. une première visite dans, le, don dans les à Il n'y a pas l'air d'avoir ce qu'on cherche ici. Alors, il faut surtout pas, euh, je, vous dis tout de suite, dans le Nether, il faut surtout pas taper les zombies viennent parce que sinon après, on peut avoir des, des de l'or, mais après, ça devient moins intéressant. Parce qu'ils viennent tous nous taper dessus. Bon, apparemment, Toujours pas de forteresse par là. J'ai du feu, mais c'est pas ce que je cherche. Surtout, n'hésitez pas de, mettre en commentaire si vous avez vu une sentinelle, c'est pas moi. Hein. Voilà, c'était un petit épisode. Euh, pense que j'en referai un euh, si, jamais je trouve une forteresse. Dans le Nether. Hein. Donc, voilà, c'était... Euh, On a, on n'a pas dû affronter grand chose. Ça c'est, pas mal. On va essayer d'aller choper de la glowstone. c'est le plus important avec qu'avec de l'aglo, on va pouvoir faire euh, pas mal de choses. Donc, hop, vous m'excusez que je parle pas beaucoup, mais je suis concentré sur un truc qui est maintenant qu'on a une double somme, on va essayer de faire et voir par là. Bon, par là, il y a... Il n'y a que dalle. Voilà, eh ben on est on est venu dans les Nether pour aller chercher de la glowstone. Voilà, pour le Nether pour de la glowstone. Allez, on va prendre un peu de, de quartz ici. Parce que c'est important aussi le quartz. Il y a pas mal de zombies pigmen qui sont là, c'est Pas vraiment ce que je cherche, les zombies pigmen. ça, on sera pas venu pour rien. Ah, alors là, eh ben là, vous ne pas. Là, je suis passé par là. Ah, il y a Pourquoi je prends du quartz en fait euh, vous allez me dire, euh, ouais, mais le quartz ça sert à rien et tout. Eh ben si, le quartz ça sert à faire, un peu de l'XP. C'est comme vous pouvez le voir. Voilà. Je suis déjà niveau level, enfin level d'enchantement je dis bien, niveau 6 alors que je suis que de 3. Là, on a un beau gisement, là. Avec tout ça, après, je vais pouvoir faire euh, des constructions chez moi. Voilà. Allez, espoir. Descends. Voilà, donc apparemment j'ai fait tout le, j'ai mis tout le et aux alentours. Oh, ça va, on a un stack et demi de quartz. C'est bien. Alors, par contre, il y a un truc qui est pas bon, c'est ça. Voilà. Bon les amis, j'espère que ce petit épisode de survie vous aura plu. Donc euh, on se donne rendez-vous alors peut-être le mois prochain, si, euh, si, tout se passe bien, le mois prochain pour euh, donc je, je, retournerai dans le Nether et on cherchera un petit donjon pour pouvoir avoir donc de la J'ai cru quelque chose. Voilà. Ah Cool Voilà, c'est très très cool. Un squelette. C'est piégé. Un P2 a fait très très mal à un squelette. Un arc plus P2. Donc on va aussitôt ranger tout ça. On va aussitôt ranger tout ça. dans les coffres. Voilà. Là, avec tout ça, je crois qu'il pour un petit moment. Voilà. Donc les amis, donc si vous avez aimé ce petit épisode dans les heures, donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et, et puis on se retrouve le mois prochain où euh, normalement je, je, retournerai dans mes heures. Donc moi je vais faire mes petites choses aussi à côté, hein, bien sûr et je retournerai dans le Nether pour euh, vraiment euh, je tournerai dans le Nether pour euh, pour aller pour aller chercher justement le donjon dans le Nether voilà sur ce les amis donc je vous laisse voilà je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée allez ciao tout le monde